ویدیو قبلی ما در رابطه با drop shipping از CJ در فای بود که امید که ویدیو را دیده باشین در این ویدیو میخوایم که drop shipping در فیسبوک انجام بدیم خب در اول drop shipping یعنی چی چی کسایی انجام بده drop shipping یعنی کسایی که zero سرمایه است یعنی پیسا داریش ندارم کسایی که نالا داره که تو پول داری و ما پول نداریم ما چیکار انجام بدیم راههایی هست برایش affiliate marketing drop shipping است که هیچ سرمایه کار نداره فقط کمپین چلاندن کار داره و بس خلاص فقط همت کار داره توانایی کار داره عقل کار داره این نیست که یک کسی بیاید تو را پیسه دادن تو بندازه که بگه تو کار کن خب در جهان امروزی راههایی هست برای کار کردن و همت کردن خب دراپ شپینگ باید چطوری انجام بدیم و چطور کسب درآمد کنیم از دراپ شپینگ در قسمت اول Marketplace Facebook که همگی آشنایی کامل داره انشالله اگر کدام سوال یا مشکلی بود در ویدیوهای بعدی انشالله که ما راهنمایی خواهیم کرد خب ما چطور سیجمیرم یک پروڈکٹ پیدا میکنیم خب اول لاغین اکاونت میکنیم که پروڈکٹ لیست بتانیم ما قبلا account که دارو فقط یک لاغین کردن ضروری است باش باشه دوستان لاغین کنتینیو خب سیج ما باز میشه و در این قسمت باید یک پروتکت لا حول ولا چرا لاگاوت میشه خب فکر که همه پرودکت انتخاب کردیم یک بریسلت از دستبند درست است همین پرودکت انتخاب کردیم رو خب اینجا از ما لست کردن میخوایی که در شاپاف های ای بی و دیگه چیزا لست کنم ما رو مستقیم میخوایم که در فیسبوک لست کنم باید چیکار انجام بدم برای دیگه خوب دیتالی پروڈکتی هستی سیواخسن تمات شد سوا شپنگ کلاس شم دو اشاره سیزده است که دوتال دروک شپنگش میشه دو اشاره اینجا خوب حالا چیکار باید انجام بدیم از قسمت تاتل اسم کپی میگیریم و یک سایزی را کاملا از اینجا دانلود میکنیم سری کلیک میکنیم دانلود میشه اوتومات دیگه SKU number و دسکریپشن و تمات همه چیز میگیریم در مورد پلاس فیسبوک خود پست لیس میکنیم میریم سر Marketplace Facebook. هم اگه فیسبوک داره خب در قسمت Marketplace ما باز میشه در اول add photo میخواه از ما add photo اکسایی که از وجه دانلود کردیم از امو دست بند این قسمت انتخاب میکنیم select خب عکس های ما اینجا پوز شد حالا میرم اسمشم اسم مثلا یک قسمت همی گلد کالر کام این bracelet انتخاب میکنم کپی فیسبوک خب قسمت title اسم پیست میکنیم قسمت پرایز هم اینجا چند بود دو شده پینجا بود درست است دو پینجا دلار خب ما در امارات زندگی میکنیم که دو پینجا دلار تا نو دلار نو درهم بگی خب ما را شانزه درهم قیمت گذاری میکنم و کتگوریش هم خیلی دقیق باشین که اس کے اپشانے سے ہم آزین جا میں گروہ وہیں ہی ان جا پیسٹ نہیں کروں خیل راہات ایک زحمت سر شامل کشم و بعد اپلی بلاتی سنگل آئیتا میں گروہ برا سلیکٹ آئی سٹائل مثلا مزنی گود و کسٹمائز شم میں گری کرسٹاو نیو میخوام متریالش که چی هست مثلا تلاس نقره چی هست متریالش از اینجا انتخاب میکنید مثلا میگی تلاس یا نقره یا میس هست چی هست از اینجا انتخاب میکنید خب ما ایره وایت گل چود باش کنم یک کم زمان کنم آلمانیا رو انتخاب میکنم و تک اینجا اسمایی رو میزنید کسایی که سرچ میکنه آسان برش پیدا شو مثلا نام دزبند میزنیم این هر کسی که دزبند و زبارات search کنه برش می خود در قسمت SKU هم میریم از CJ همو کدش کپی میگیریم کپی و در فیسبوک پیست میکنیم خب location هم که من شارژه رو میگیرم همینجا زندگی میکنم اگر میخوایی که از دوستایت hide باشه ایره on میکنی اگه دوستایت هم ببینه ایره بند میکنی off میکنی خب کل چیزهای ما تکمیل شد حالا ما میرم سر next next اینجا بعضی گروپ ها به جای گروپ های رو نشان میده که ما عد دارم از قبلا مثلا سیکن هند دوبای یو یوز کار یو آنلاین دیجیتال بازار دوبای sell car خب کامرا buy and sell این گروپ های را تو هر چقدر گروپ tick mark کنی امی product مستقیم دو گروپ هم پاپلش میشه یعنی دوستاو کسای کے دو گروپ آس کل لگش میں بھی نامی چیز رکھ تو پوست میں کنی کریت انادر دستنگ یعنی ای پوست میں موافقنا انجام شد یس پروڈکٹم چیزا ایک ماس قابل مثلا مطارو چیزا بود کم فروختا بودم بود یہ هم دمولست انجام شد این حالی هر مشتری که آدر بده من مستقیم از سی جی مالش برش میرسن و کمیشن خودم میگیرم یعنی می رقم شما همچنان دوستان میتونین که دراپ شیپینگ در فیسبوک انجام بدین